Mun mielestä avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta on hyvin monenlaisia hyötyjä. Eli jos nyt ajatellaan ihan yksinkertaisesti, että jos sä teet avointa tutkimusta, ää, sä avaat sitä tutkimusprosessia, avaat sitä dataa, avaat tuloksia, niin silloin kaikki tietää, mitä sä teet. Ja muut voi halutessaan vaikka toistaa sun tutkimuksia tai sitten jatkaa siitä, mihinkä sä oot jäänyt. Eli tota, ei tehdä sitten päällekkäistäkään työtä. Varmasti tässä yritysyhteistyössä on se tärkeää, että julkaistaan tulokset mahdollisimman avoimesti ja myös sellaisessa muodossa, että yritykset pystyy hyödyntämään niitä tuloksia mahdollisimman hyvin. Eli tota, se ei riitä, että me lyödään pöytään satasivunen tutkimusraportti, koska tota, yrittäjällä ei ole välttämättä mahdollisuutta eikä aikaa eikä resursseja käydä sitä läpi. Ja siksi pitäisikin miettiä, että missä muodossa näitä tuloksia voi julkaista paremmin. Ja me ollaan nyt kehitettykin uudenlaisia tapoja. Esimerkiksi julkaistaan tulokset sarjakuvan muodossa ja se on aika, aika hyvä tapa, koska niin kuin yhdestä stripistä tulee paljon, paljon tietoa kuitenkin ja sellaisessa helpossa muodossa. Ja ja tota, nopeasti omaksuttavassa muodossa. Me ollaan esimerkiksi kehitetty digitaalista tarinankerrontaa ja se on kanssa aika nopea tapa kommunikoida tuloksia eteenpäin. Meillä on semmoinen julkaisuarkisto kuin Teseus, joka pitää sisällään noin 95 000 julkaisua. Ja tota, sitä on ladattu noin 20 miljoonaa kertaa. Ja tota, tämä Teseus on lähinnä profiloitunut näiden opinnäytetöiden julkaisu arkistoksi ja julkaisupaikaksi, mutta tota, parhaillaan me ollaan kehittämässä sitä edelleen. Ja, äh, itse asiassa jo aika moni ammattikorkeakoulu tallentaa omien julkaisusarjojensa julkaisuja Teseukseen. Ja sieltä ne on sitten helposti löydettävissä, koska ne löytyy sieltä avoimesti verkon kautta.